assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a barkan kayan aran barkan ka da hukuncin aran barkan kayan mo kin jar kubai irwa video da wani ra insha Allah da irwa video irwa youtube channel ma yawan wati zar ma ta cha insha Allah da aran subscribe sai aran ma sai aran zin eh, like sai wadin no ganan irma duga bi kan du video bo bayan kan aran sai am insha Allah da kun ka ce ban sai mutkar ngin ngar network kan aran duga bi am kan aran ngin boy da insha Allah da aran goy goy ko wasu mu am insha Allah da insha Allah ni gin gabbaram ka 3G amko wala binam ko amko 4G wal binam ka H wal binam ko H plus am insha Allah video to wala wala din gana da ni gidi makka gin chaba ama me insha Allah da gin chaba ma matul kan ni tega setti insha a wala wada ngani ka chaba sai amma hal ala ga ci makka ta tega sai hal ni ko ga sai tin bon sai ni be mun fan kanoga a asete mo ra inshallah den den go boy den internet inshallah wodin ngano ga namu ko am wasu mo am was was was was mo inshallah den den go boy kayar ko kawira inshallah mun ko kawra ga barmai am ko am ko pro network ko ko service dam din sam barmai rezambo rezama am no gidra da dai kawai non ko kan sinda ni sudu rezo wani am inshallah dai dani ban nim dimat ki tay wona wote nim guna video kan ga na kan tuma abone dini ni makari sai nim zin jaharo samir sai wona gana watun kin video tay da kai youtube kana sai kaman tini min lo ko kulo am inshallah dai irin ko sintin won video wara amma hal sintin won video irgal fam wara ga ganum gun video na ga na kan si antum abone ni makari sai nimzin ga haro sambir sai wadno gana wat kina video sai da kai youtube kana ta kamar tin mun lodi kulu am irga jamno settings no ma danga bonne man tidanga bono aywa settings orano am su bonno fono dum ko no dina ma inshallah da irga jam lambai da fon kanda ni kar am borgo du fondo kan ko no dina ga barmai inshallah dai wone am tidanga wokan go settings rano kan bor du kan borgo du 3g wal binu du 4g um, inshallah wadai wana wadai ir koyno lambe fo no ko dan kar kanga nu du ko gidna ki settings wana wata inshallah wadai ngi du 3g wal bin 4g wal bin h wal bin h plus inshallah wadai tin daga wana wara ni du gidi matno ni te tega settings wana wata da san matno ga charan se da wadai an to inshallah wadai nan gonu na sai ko sun tun wani video kare ni jar ko bayr wani video zo um, to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh inshallah da sanin mutkin da ka to ci ban su mutkarin garin network ko an reza da ke um, ka three G वल्बिनाम का फोर जी वल्बिनाम का एच हेच वल्बिनाम का एच प्लस इंशाल्लाह और हमको करते अलकोल तो डांस इंशाल्लाह और समझ करने मोबाइल आचने हम डिम फुल सेटिंग थोड़ा सा मत करने दी एप्लीकेशन का सीने सेटिंग गने या हम तो अगर इंशाल्लाह और दिन करा चैनल की दंग मत कम बेन रेजार बेन रेजा वाला भर में हम तो इंशाल्लाह और समझ करने डावा दिन करगाना नंगो ना इंशाल्लाह और दिन के दिंगन आइकन से नंगो आइकन 2G 3G 4G इंशाल्लाह और जैसे ताने गिरी वरी ने निगे दिन कंता 2G 3G इंशाल्लाह और वात कुला बरमाइन से निगे दिन नंगो इंशाल्लाह हिंसन ताने गिरी mechanism uh, 3g only uh, inshallah wadani gidi 3g only ngo dadayen da bon 3g hinono ka inshallah wadai asin barmai barmai am ni gidi inshallah wadani gidi hal ganda wana laso wana ni gidi gidan 2g only am inshallah wadai wadin modin dan wat kulu 2g wadai no ka kama tinin barmai amma man settings wana wanga ne ka ban sirka ban sanin kaman settings wana da mana zaman gidi wana 2g highway da no gudu inshallah wadai am to inshallah wadai fauru na go san kan go lambai dai go wadai am to inshallah wala tamit kan goni racine dum furo denim kar nango sta hash sta hash am to inshallah wala den karacin tamit kan goni racine denim kar fo anim ita kar ita cin diddu hin zan diddu am to inshallah wala denim kar hash sta hash sta am to inshallah wala ni gidi kanen nango mond mawda am wakan ribaran fam da da yin ka goyo kan kan ne nin furgo wa da ko fur settings fora insha Allah da din fur settings fora gan gidan a gan gidu gin mo ba no masala fo kan gana mu koyga ani mai fo in sata ra kan gana ni nisin ga bon sai a kan gana mo ba nisin ma yusen kan wal bin ifo insha Allah dai da da yin ka goyo kan kan ne nin fu da wa da nin ko fur ifo am nin gun fo bena na bena hantumo na ki hantum fon information inshallah wadayɗum furnode inshallah sanmat kadi gonmi dacine am to inshallah wadayni tumai ham tumai nai bayawo oh, ma skoi koye lambay kulga num skolga lambay kulga am to inshallah waday sanmat kadi nigi di kadi ham tumai nam foy go barmay de ka am to ɗin koye lamba ga gingitay kam setin setting sakidan a gingitay kan ndiga koga hay fodan ara kam matu wodini um, inshallah wadayni mu guna nango mna kantum set profile set profile in network type Mm, set profile network type inshallah wala dum furno dini am inshallah wala selmat kan gonga da cin ngene ya ndi da sentina am to ndi nango inshallah wala digi nango dan gsm only am to inshallah wala ni samuno dini gms only inshallah wala 2g ngana kan se 2g ngana kan se to askan da network ko ma 2g inshallah wala dum be kan go goida ah, dum go goida internet aswasi kanan sim am to inshallah wala dum ka dum cenni ka ganda digi nango ya tum se wcd ma uh, only inshallah wala nodi modin kana wal bindinda ko nodi mo inshallah wala nigi kanda an sem am inshallah wala nigi diganda wana uh, inshallah wala nigi diganda wana mono kan go nigi di go kan ko dinga hinzanta am wona wala kan go nigi uh, GSM uh, da mu dina go mi gidan WC WCDM e insha allah wode ni kanise 2g 3g am wod mboni sobe ka kan kan se wat kulu wat kulu am insha allah wode kulu gidi sobe kan barmay barmay barmay barmay barmay do sand dangan mandi di kanod mi man dan only am to insha allah wode gidi nango si cdm uh, cdm only inshallah da kan se 3g ko no 3g ko no kama tenni ma barmay am um, 3g ko ndeni kan se kama tenni ma barmay uh, inshallah da din da kono deni 3g ko ndeni kan se sa barmay sa haifo am um, da dai network ko gabu tan to 3g inshallah network ma meno sambu network ma meno da kadai ne ka se tiga da 2g wal ma da beg fo bon am ah, inshallah wadai san mat kan gongo di avdo ah, only inshallah wadai dinna da kuno na ka foji foji hinna kan de foji kamati foji gaba am ah, ko kamati foji gaba inshallah wadai san mat kan gongo da am nigi di din kenni ka ganda hal ganda wana nigi di nango wona ma me igono dang mat kan godi cdma um, cdma avdo um, inshallah wadai nigi dino dini ma me dini dake dini dake wodi moy sabe ga barme barme no kan se ikana se 3g walbin 4g am to inshallah wadai din kanda ganda hal nango na ganda wana na mukan woni nango ah, l LTA only Allah wadde din kuma da ni 4G ko ndeno ka Allah wadde da de network ko gabu to 4G network ma mai wadra network ko skambo zato am Allah wadde network ko skambo am den ngedi ganda wana ko ngere kaga wo o ngedi LTA am inshallah wadde nodi modin ke LTA LTA den ngedi WCO WCD MO e inchallah waɗa ɗen dakanoɗo nigdi yingimo noɗo moyi soɓe ga barma barma ni seydi dino ɗini man kande only am to nigdi ganda wana 5 g noon kawle ga dakanoɗo inchallah am to sarma na video to nanda do darma video to kan yaram sidi yaram gon video gana gana kiyan tum abona yaram kare saram zinja haro sam sey wadno gana wat kulken video dake youtube kana saka man tini ban lo am inshallah dai nim sidinya nim ko lamba ko ka manti go kan kanen am to inshallah dai san kan go di riwo lt LTE only nir sambu inshallah wadani ke dinga na na reza am um inshallah wadai dar ngunam bo dar ngi kan din reza ferry nango din reza feri gidi kan akano ni 3G um inshallah wadai sanut kar am inshallah dai sanat karango ndar ngi ka kano ni 4G am asan ngi kar karango ngi do g am to inshallah dai din ko sambu ganda wana am going di si nigi di GSM only inshallah da dina sam nigi di network sambu agoi am ka ko ne am to inshallah da di network no yeka ya a ah, network no dri aye aye ka mo inshallah da har zam tunuka am to inshallah da ngi dire zanga ya ka ngi ka tuji ngi di e ko ndeni dang woni ni asgabu gumo ngi di dan se i inshallah dai wadi nas gabu guma sanmat kan gonga de sanmat kirgo a charan sewda kidi kan e ko ndeni kan bene gandare za haywa dai no am to inshallah dai dina satin din kan da hin kan ta sanmat kan gonga de salmat kirgo a charan sewda dai am di network ko dra e ka ko dinga na kan se 3G a an no bene dina guna bo ni kan 3G no go din inshallah sanmat kin charan se am din kan na ganan ngo sanmat kan gonga di LT LTE only inshallah de dinda ko non gadi nodi mag barmay akanda zamir gona kan, kan irgadu irgadu fojiyo am inshallah de sanad kan godi di gana angare kandan saya am to nango de katol video zo me den ma video kani nim sidi nyanim dari saya laki wad no gir video zo no gabi kan ngam du to borbo wad no gir mo no gabi kan ngam du video zo bo ngata hase am aram sidi nyandai go charan sekam, kam da aram mana ayu aram man ba hay ar musko illa bay kun ka kan aran sibe bata mora am inshallah da da na ay fo bar mayno da ni kan gan kan man famda dina bar mayno da gan te kan, kan sai kan, mo ba sai masal fo kan nan aga mo ba yuse mo gaba ni sai inshallah dai wadin ngani kiyaran sai am to ina ngoni na sai assalamu alaikum wa ta'ala wabarakatuh barakatuhu kare ni kyar kubar wani videos fo tay fora amar mo sidin yande aram le subscribe gir batu aram zin jaharo mo se sai wadno gana watu kan video tay da kai youtube borai kan da sai kamantini maran lo ku kulu